اهلا وسهلا معكم غيث مره ثانيه فيديو جديد من سلسله سياحه بدبي اذا كنتوا مهتمين بكل شيء حلو وجديد بدبي فيكم تكبسوا على ال playlist اللي فوق ما تنسوا تعملوا like و subscribe وتضغطوا على زر الاشعارات اليوم بدي اخذكم معي على شاطئ جميره لا مير امشوا معي أوقات العمل من الساعة 10 الصبح حتى منتصف الليل هوا هوا منطقة مميزة لألعاب الأطفال هي ألعاب مطاطية حبيت فكرتها تفرغ طاقة الأولاد أحسن ما يفرغوها بأهلهم لحد الله نحن بالمرحلة الأولى طبعا في مرحلة ثانية فيها الحديقة المائية فيها The Wharf وفيها سينما في باركينات فوق الارض وتحت الارض وفي كمان valet parking معظم ديكورات هي مخلفات البحر اللي كانت تطلع على الشاطئ كان مزود بفري واي فاي وفي عندنا طبعا اماكن للشحن المكان فيه أكثر من 100 مطعم ومقهى ومتجر طبعا في عندنا صيدليات في اي تي ام متوفر فيه كل شيء شاء الله يكون عاجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا like و subscribe واستنوا الفيديو الجاي